အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့ကိုရလက်ခံမဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲကောင်းလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်လေးတွေကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ည7:00နာရီခွဲမှာဆိုရင်တော့ Brighton အသင်းနဲ့ Aston Villa အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည7:00နာရီမှာဆိုရင်တော့ Fulham အသင်းနဲ့ United အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေရှိပါအရှင်။ပထမဆုံးခံမှန်းပေးရမယ့်ပွဲစဉ်လေးကတော့ Brighton အသင်းနဲ့ Aston Villa အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့ Brighton အသင်းအင်္ဂလန်မှာရှင်မြန်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Brighton အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်မြန်ကစားခဲ့တဲ့လီဖလာပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Arsenal အသင်းကို3ဂိုးတဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Aston Villa အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်မြန်ကစားခဲ့လီဖလာပွဲစဉ်မှာဆိုရင် United အသင်းကို4ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Brighton အသင်းက Premier League နောက်ဆုံး2ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိမှုနဲ့အတူအမှတ်ပေးစရိုက်အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Aston Villa အသင်းကတော့ နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်ကစား Kerry Premier League ပွဲစဉ်မှာဆိုရင် United အသင်းကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိပြီးတော့ Premier League အမှတ်ပေးစရာအဆင့်73နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Premier League ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှာဆိုရင်တော့ Aston Villa အသင်းရဲ့အင်္ဂမဆိုရင် Aston Villa အသင်းက Brighton အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့ Brighton အသင်းရဲ့အင်္ဂမဆိုရင်လည်းပဲ Aston Villa အသင်းက Brighton အသင်းကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့ပဲအနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Brighton အသင်းနဲ့ Villa အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးကတော့ ထမောင်းဆုံးခံမှန်းပြရမယ့်ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့ဖူဟန်အသင်းနဲ့ United အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့ဖူဟန်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်း Cravel Cottage မှာရှင်မြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖူဟန်အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာဆိုရင် Man City အသင်းကို2ဂိုးတဂိုးနဲ့ချုံနေထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ United အသင်းကတော့နောက်ဆုံးရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Liverpool ပွဲစဉ်မှာဆိုရင် Aston Villa အသင်းကို၄ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ သူတို့နှစ်သင်းရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆယ်ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖူဟန်အသင်းက United အသင်းကိုတစ်ချိန်မှအနိုင်မရရှိပဲ United အသင်းကပဲအတရားရှိထားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးကတော့နောက်ဆုံးချိန်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာချုံပွဲတွေ့ထားတဲ့အသင်းအသင်းတွေ့ဆုံလေးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်လေးမှာလည်းဘယ်အသင်းကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Brighton အသင်းနဲ့ Villa အသင်းရဲ့ပွဲစဉ် ဖူဟန်အသင်းနဲ့ United အသင်းပွဲစဉ်ရဲ့ဂိုးလက်လေးတွေကို comment box မှာခံမှန်းဖြစ်ဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။နှစ်ပွဲစလုံးကိုခံမှန်းဖြစ်ဆိုပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ဆိုနိုင်တဲ့ပရိသတ်အူးတွေကိုပဲဖုန်းတထောင်ချက်ဖြစ်သေးပြီးသားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။တအူးထက်ပိုပြီးပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲပြီးတော့ပြီးသားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုမှန်ကန်အောင်ဖြည့်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းမလက်ဆောင်လေးတွေကန်ထိုးကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါရှင်။